ang par... Ay, my God. Mamaw ang pare. Unsa? Mamaw ang pare. 495 ang Uy, 69. Ilahan na lang oh. <laughs> na ko. Oh. Ilahan lang na oy kay sige tag kill gihapon dugme pamatay murag boss <laughs> sa muka gigo ilan na lang na bigay nyo na lang mm. sa kanila yung lalo hapit ng kung nga imuhang kuan. Na patay LK. Na matay. Matay LK. Ano ta diri? Kani nasad? Mm, heal dira oh. Mm. Mm. Yung totoo. Uy, gamay lagi nis nag-damage lagi. Sure ni sila? Sige na, atong pat yun, dali! Kana, kanang pare! Ay, oh, sorry, bangga, bangga, banggain pare! Banggain pare! Banggain pare! Wait, ahaman! Ahaman! Asan pare gani, dear? Patay Uy, na. oy! Namat namatay ang pare. Namatay ang pare! <laughs> Uy, nga naman to na naay isa sa ilaw. Kaya tinuod. Naay isa sa ilaw wala. <laughs> naay wala naglihok sa ilaw ha. <laughs> Uy kadali lang. Dari sa ta gihapon bi ipasuway tong LK dari na ipabahog sa to <laughs> ah. ipabahog na to oh sige go. Hoy basin Ipalayo Uy, lang. Uy, basin di ay, binag-joke rat to sila sa first round. Yung second Second round na ang kuon. Dear, dear, dinuon. gawas, gawas dear, gawas dear. Pagawsa sana dear. I-separate na to sila. I-separate ang ah. LK from kuan from priest. Kay mo na magdag samok. Separate LK. Ay, familiar lagi ni nga logo. ah, <laughs> kadali lang, tabang. Atras ye, atras ye, atras, atras. Oo. Uh. Ah. Atras ha, atras. Atras ha. Oo. Ah. Mm. Uh. Patay si HR. Laka! Atras, atras, atras. Atras kay mahil sila tarong sa priest. Atras. Atras, atras. Ah. Awa, awa, awa, awa. Ilor, ilor, ilor. Dear, itok mo ang priest, dear. Itok mo ang priest kung mahimo. Patay na, ma, na. Kuan ko da. Oh, well, magkuan ko, dear. Itok mo lang sa... Okay, itok ang priest, itok dear. Itok lang sa... Itok mo lang ang priest. Kay ang ilahang hunter murag wa ni galihok og tarong murag hinay correction ani. Itong mutukmod lang ang priest. Ang priest naa sa kuan. Okay ra ning okay ra ni ang ilang ilki kay matay naman sa ning gitukmod-tukmod lang ang priest. Go go go. Tukmod-tukmod ka na, di siya makaskill. Nice one. Gigo. Nice, nice, nice ka na. Gigo. Tukmo, tukmo, tukmo, tukmo. effective lagi ng tukmod-tugmod ninyo, ha? Yes. <laughs> Kay mo na ilang ginabuhat sa ako, ah. Tukmo-tukmod ko, di ko ka-skill. <laughs> Uy, sige. Ang white smith o ang LK, ito, kamo magsigtukmod. <laughs> Mọi người mơ mơ nữa hả? Mọi người mơ mơ nữa